Acá viene la diversión. Argentina, hermano.

solamente quería comprarme unas galletitas, unas porteñitas quería comprarme. Y terminé festejando con toda la hinchada. Qué bonito, guacho. Argentina campeón Qatar 2022, bro.